또 دامجا فلترهب فالدكتور يشيلها يا ردا ومزور الدكتور يشيلها gönder Öpmedinizi geldi sen annesi geldi Öpmedinizi geldi sen annesi geldi Öpmedinizi geldi sen annesi geldi السمع وأركض う